Hola, ¿qué tal? ¿Quién no ha soñado alguna vez con surcar los cielos a lomos de un dragón a toda velocidad? Pues gracias a Epic Dragon, esto es posible. a hacer el dragoncito, con sus alas extendidas, enseguida vamos a pilotarlo. Pues otra demo que se presenta al concurso VR Jam, organizado por Oculus. Y bueno, pues muy parecido al último vídeo que os enseñé de Crash. Si miramos a nuestros lados tenemos los menús, record pantalla de comunicaciones, el acerca de... Y bueno, vamos a lo que vamos, que es... Hola. Fijaos como tengo la cabeza del dragón delante de mí. Increíble el efecto 3D. Iba a decir que parece que lo puedo tocar, pero se puede decir que lo estoy tocando. Aquí veis las manos del piloto. altura y bueno, el dragón se maneja simplemente con los movimientos de, del Oculus Rift, no es necesario ningún mando. El objetivo de la, demo es pues, muy simple, simplemente recoger los huevos, tocándolos, y nos van dando combos a medida que recogemos huevos, si no tardamos mucho en pasar de uno a otro, van cambiando de color, pero bueno, lo increíble de la demo es la sensación de, altura, de, de velocidad, el efecto del viento cuando hacemos un picado, y bueno, no tenéis más que mirar a vuestro alrededor para ver el dragón completo. Dejamos en la izquierda, la cola. Y ahora estamos en Toda la imagen tiembla, el viento. la verdad pues al final Es una demo. Yo creo que puede quedar muy bien en este concurso de, de encima de la cabeza del dragón podéis ver el contador de tiempo queda 60 segundos para que termine. Ahora veréis que la meteorología va cambiando, se va haciendo de noche. Vamos a la entera porque tampoco es sea larga. Miren si los paisajes. Ya digo que es una demo con la que podéis sorprender a cualquiera que vaya a vuestra casa a probar el Oculus Os digo que podemos atravesar los objetos, no tienen esta versión de detección de, de colisiones, ¿no? Se lo atravieso, no pasa nada. Ya se va haciendo de noche, podéis ver aquí unas figuras que aparecen en el cielo, la luna. Vamos a trabajar en picado. Y subimos. Muy bien para hacer ejercicios de cuello. está, repito, muy bien hecho el dragón. Parece que creo que esto es lo más parecido que muchos de nosotros vamos a estar a volar encima de un dragón en toda nuestra vida. Y bueno, terminó la demo. Los señores de la oscuridad pusieron fin al reino de la luz era fijaos como, igual que en las máquinas recreativas de siempre, podemos poner nuestro nombre, pero en este caso lo hacemos mirando con el ocurrir. Un detalle retro que está ahora muy de moda. Pues esta ha sido la demo del dragón. Hasta pronto.